Əvvəlcə sizə belə bir xəbər verim ki, ChatGPT-ni artıq Azərbaycanda istifadə etmək mümkündür. İndi isə gəlin ChatGPT nədir və ondan necə istifadə etmək olar ona baxaq. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, ChatGPT OpenAI tərəfindən hazırlanmış bir süni intellekt proqramıdır. Bu süni intellekt proqramı sizlə yazışaraq birbaşa suallarınızı cavablandıra bilər və yaxud verdiyiniz tapşırıqları həyata keçirə bilər. ChatGPT-nin hələ ki sənədləri müəyyən olmayıb, yəni onun dəqiq olaraq hansı işləri həyata keçirə biləcəyi müəyyən deyil. Ona görə də insanlar ChatGPT-yə öz mətnlərini yazdıra bilərlər və yaxud kodlaşdırma işlərini həyata keçirə bilərlər. ChatGPT-nin sənədləri tam müəyyən olunmasa da, onu bilirik ki, onun bazasındakı məlumatlar ən son 2020-ci ilə məxsusdur və internetə bağlı olaraq çalışmır. Yəni ChatGPT-yə yazışanda bunları diqqətə almağınız məsləhətdir. Və təxminən 7-8 gün əvvəl ChatGPT Azərbaycanda da istifadə oluna biləcək hala gəldi və Azərbaycan dilində öyrənmiş oldu. Elə isə gəlin birbaşa ChatGPT-yə salam yazaq. Gördüyünüz kimi ChatGPT-yə salam necəsən yazdım və Salam, yaxşıyam, siz necəsiniz? Sizə necə yardım eləyə bilərəm dedi. Təbii ki, ChatGPT-nin Azərbaycan dilini bilməsi çox böyük bir avantajdır, amma onu nəzərə almaq lazımdır ki, onun daxilindəki, yəni bazasındakı məlumatların çoxu Azərbaycan dilində deyil. Yəni siz bura hər hansı bir şey haqqında məlumat almaq istəyəndə, yəni ChatGPT-dən bunu soruşanda, o sizə məlumatı çox güman ki, ingilis dilində verəcək, çünki onun bazasındakı məlumatlar ingilis dilindədir. Amma həmin ingiliscə olan məlumatı Azərbaycan dilinə çevir deyərək Azərbaycan dilinə tərcümə etdirib oxuya bilərsiniz. Mən isə ChatGPT-nin yəni ingilis dilində istifadə etməyi xoşlayıram. Çünki ingilis dilində istifadə edəndə onun bazasındakı məlumatları tam məzmunu ilə başa düşmək olur. Tərcümə edəndə bəzi xətalar baş verə bilər. Hal-hazırda da bunu görürsüz. İndi isə gəlin başlayaq. Əvvəlcə ChatGPT-dən bunu soruşmaq istəyirəm ki, mən eBay dropshipping-ə başlamaq istəyirəm, nə edə bilərəm? ChatGPT-dən soruşdum ki, mən eBay dropshipping-ə başlamaq istəyirəm. Nə edə bilərəm? Və birbaşa mənə eBay dropshipping üçün lazım olan məlumatları verir. Və deyir ki, eBay dropshipping-ə başlamaq istəyirsənsə, bu mərhələləri, yəni bu addımları istifadə edə bilərsən. Birincisi özünə niş seç. Yəni hər hansı bir məhsul kateqoriyası tap və elə kateqoriya olsun ki, bu kateqoriyaya gəlir gətirən olsun. Daha sonra mənə deyir ki, özünə bir tədarükçü tap fikrini ver ki, bu tədarükçü sənin seçdiyin nişdə, yəni sənin seçdiyin kateqoriyada məhsulları istehsal eləsin və onları birbaşa sənin istehlakçılarına çatdırsın. Daha sonra deyir ki, özünə bir eBay hesabı aç, yəni eBay hesabını yarat və onlayn mağazanı qur. Bundan sonra dördüncü addım məhsullarını listələməyə başla, yəni satışa qoy. Daha sonra deyir ki, promote your store. Öz mağazanı və onun daxilindəki məhsulları sosial mediada və yaxud başqa platformalarda trafik artırmaq üçün reklam elə. Daha sonra process orders, yəni qəbul elədiyin sifarişləri birbaşa öz tədarükçüsündən göndər və əmin ol ki, bunlar birbaşa müştərilərə çatacaq. Yedinci addım olaraq onu göstərib ki, biz istehlakçılara yaxşı xidmət təklif etməliyik. Daha doğrusu, onların mesajlarına və yaxud problemlərinə tez cavab verməliyik, üstəlik onların xeyrinə həll etməliyik. Və burada da qeyd elədiyi kimi, müştəri məmnuniyyətinə önəm verməliyik. Əslində ilk addımdan son addıma qədər eBay dropshipping üçün lazım olan hər şey bizə göstərib və ən axırda müştəri məmnuniyyətini göstərməsi onu göstərir ki, həqiqətən də eBay-in müştəri məmnuniyyətinə önəm verdiyini bilir və bunu da bizə məsləhət görür. Aşağıda isə bunlar eBay dropshipping-ə başlamaq üçün sadə addımlardır və bu önəmlidir ki, sən yaxşı araşdırma edəsən, marketi və marketinin biznesinin inkişafını yaxşı başa düşəsən. Sonda isə mənə uğurlar arzulayıb. İndi isə biraz daha məlumat almağa çalışacağam. Yəni deyəcəm ki, mən eBay-də ödəmələri necə alacağam? Burada mənə PayPal, birbaşa bank hesabı, kredit kartı və yaxud başqa Apple Pay, Google Pay kimi və bank transferi kimi payment metodları göstərdi. Amma bu payment metodları çox şümən ki, mənim eBay-də sifariş verəndə eləyə biləcəyim payment metodlarıdır. Ona görə də deyirəm ki, mən satıcı olaraq pulları qəbul etmək üçün hansı payment metodlarından istifadə edə bilərəm. Verdiyi bundan ibarətdir ki, sən eBay-də ödənişləri qəbul etmək üçün PayPal-dan istifadə etməlisən. Və bu da onu göstərir ki, ChatGPT-nin bazası, yəni məlumat bazası 2021-ci ildədir. Artıq PayPal-la eBay öz yollarını ayırıb və eBay Payoneer vasitəsilə ödənişləri göndərir. Daha sonra deyir ki, sən başqa ödəniş metodlarından da istifadə edə bilərsən. Amma ən çox yayılan, yəni ən çox istifadə olunan ödəniş metodlarından istifadə etməlisən ki, müştərilər sənə güvənsin və sənin mağazana güvənsin. Bu da çox doğru bir məsələdir. Daha sonra demək istəyirəm ki, yaxşı, mən hansı tədarükçülərdən istifadə edə bilərəm? Bunu soruşanda mənə dedi ki, burada bəzi tədarüslər var ki, sən istifadə edə bilərsən. Məsəl üçün topdan satışçılar və deyir ki, bir çox kompaniyalar və retail mağazalar var ki, bu topdan satışçıları istifadə edir. Daha sonra manifakturalar. Onu demək istədiyi yəni birbaşa məhsulu istehsal olunduğu yerdən almaqdır. Online marketplace göstərib, yəni Alibaba, AliExpress kimi saytlar və private label suppliers, yəni məhsulları öz markası adı ilə satışa çıxaran tədarükçülər. Ən sonda domestic suppliers göstərib, yəni mənim öz ölkəmdə həmin məhsulu göndərə biləcək tədarükçülər. Sonra isə bildirib ki, əmin olmaq lazımdır ki, həmin tədarükçülər yaxşı və keyfiyyətli məhsul göndərirlər. İndi sonra demək istəyirəm ki, mənə birbaşa saytlar ver ki, mən həmin saytlar vasitəsilə tədarükçü tapım və tədarükçülərimdən birbaşa məhsulları mağazama yükləyim. Aha, dedi ki, təbii ki, mən sənə bir çox məşhur veb-saytlar göstərə bilərəm. İlk öncə Alibabanı göstərib. Təbii ki, Alibaba ən geniş yayılmış platformalardan biridir. Daha sonra AliExpress-i göstərib təbii ki. Üçüncü olaraq Sale.hu-nu göstərib. Çox istifadə olunan saytlardan biridir. Dördüncü olaraq Doba-nı göstərib. Doba da dropshipping platformasıdır ki, birbaşa tədarüsçü ilə əlaqə saxlamaq olur. Beşinci olaraq Wholesale 2B-ni göstərib. Bunu ilk dəfə də eşidirəm. Çox güman ki, bunu araşdıracağam. 6-cı olaraq Wholesale Central-ı göstərib mənim tədarüslər videomda istifadə etdiyim platforma. 7-ci olaraq Worldwide Brands göstərib, deyir ki, onlayn sertifikatlı tədarüsçülər var burada. Yəni topdan satışçılar var. Sonda isə dedi ki, daha çox veb saytlar var və sadəcə araşdırmaqla onları tapa bilərsən. İndi isə mən deyirəm ki, mənə sürətli shipping lazımdır. Bunun üçün nə edə bilərsən? Mənə də ki, sürətli shipping eBay dropshipping üçün çox önəmlidir. Bunu təbii ki, bilirik. Aşağıda bəzi göstəricilər verib ki, tədarüsü seçimdə bunlara diqqət elə. Birinci olaraq eyni gün və yaxud növbəti gün shipping. İkinci olaraq bazanın alıcılara yaxın yerləşməsi. O deməkdir ki, yəni Amerikada satış eləyiriksə, daha çox Amerikada bazası olan tədarüsçülər tapmalıyıq. Növbəti olaraq avtomatlaşdırılmış sifariş göndərmə. Bunu biz CJ dropshippingdə görmüşdük və yaxud Amazonun anbarlarında görmüşdük. Dördüncü olaraq isə gerçək zamanlı, yəni daim yenilənən inventarınızın olması. Və indi soruşmaq istəyirəm ki, bunlara cavab verən bir veb sayt və yaxud tədarükçü mənə məsləhət görə bilərsənmi? Mənə ilk olaraq AliExpress-i göstərdi. Yəni AliExpress-də e-packet shipping-ini göstərdi. Daha sonra DHL e-commerce-i göstərdi ki, 220 ölkəyə shipping eləyirlər. UPS-i göstərdi. Bu da 220 ölkədə 3 gün çatdırılma müddəti var və FedEx International göstərdi. Bu da 220 ölkəyə 2 gün ərzində çatdırılmalıdır. Deyəsən ChatGPT məni düz başa düşmədi. Soruşdum ki, mənə sürətli shipping olan tədarükçülər göstərə bilərsənmi? eBay dropshipping üçün və ilk növbədə yenə AliExpress-i göstərdi, e-packet shipping vasitəsilə. Daha sonra Oberl onu göstərdi və Shopify ilə bir yerdə işlədiyini dedi, yəni Shopify ilə əlaqəli olduğunu söylədi və sürətli shippingin olduğu, sürətli shipping olan tədarükçülərin olduğu və AliExpress-in də buna daxil olduğunu dedi. Üçüncü olaraq göstərdiyi platformada isə Amerikadan və Avropadan sürətli shipping olduğunu dedi. Daha sonra Modals adında bir platforma göstərdi ki, burada da sürətli shipping var və dünyanın hər yerindəki tədarükçülərlə əlaqə saxlamaq olar. Və sonuncu olaraq Sailhonu göstərir ki, bayaqda bu haqqda məlumat vermişdi. Və aşağıda bildirir ki, bunlar sadəcə bir neçə misaldır. Ətraflı araşdırma apar və bütün tədarükçüləri bir-bir yoxla. Təbii ki, bu da çox doğru bir məsləhətdir. İndi mən soruşuram ki, yaxşı, tədarükçülər tapdım, mağazamı açdım və bu mağazaya yükləyəcəyim məhsulları hardan tapacağam? Yəni məhsul araşdırması üçün nə istifadə etməliyəm? Soruşdum ki, eBay dropshipping üçün məhsullarımı necə araşdıra bilərəm və birinci də ki, market təyin elə. Yəni maketləri təyin eləyərək və yaxud nişi təyin eləyərək bu nişdə olan məhsulları həmin maketlərin daxilindən araşdıra bilərsən. Məsələn, biz eBay-də dropshipping edən zaman, məhsul araşdıran zaman təkcə tədarükçülərdəki məhsullara baxmırıq eBay-in daxilindəki dropshipperlərə baxırıq, mağazalara baxırıq və onların hansı məhsulları daha çox satdığını, hansı məhsulların daha çox satıldığını bilərək ondan sonra məhsul araşdırmağa keçirik. İkinci olaraq keywordlərdən istifadə etməyi dedi. Yəni Google Trends-lərdən istifadə edərək hansı axtarış sözlərinin daha çox axtarıldığını və hansı məhsulların daha önə çıxdığını, yəni trend olduğunu görə bilərsiniz dedi. Dördüncü olaraq analiz alətlərini göstərir ki, bunların da çoxu pulludur. Yəni dropship IO və sair kimi bəzi analiz toolları var ki, bunlar da istifadə etmək üçün təbii ki, pul ödəməlisiniz. Dördüncü olaraq deyir ki, məhsul araşdıranda alıcıların reviewlarına, yəni alıcıların yazdığı şərhlərə önəm ver. Məsələn, Amazonda və AliExpress-də alıcılar hansı məhsullara daha çox şərh yazıblar və hansı məhsullara necə şərh yazıblar, onlara nəzər yetirmək lazımdır. Çünki onların məmnuniyyəti həmin məhsulun yaxşı və yaxud pis olmağından asılıdır. Beşinci olaraq məhsullarda olan boşluğa baxmamızı göstərir. Yəni marketlərdə hansı məhsullar artıq satılmır və yaxud bitib, o məhsullara diqqət yetirmək lazımdır. Çünki bu məhsullara tələbat çoxdur ki, alıb qutarıblar artıq. Daha sonra bizdən marağı ölçməyimizi istəyir. Yəni Facebook reklamları və yaxud Google reklamları verərək hansı məhsullar önə çıxır, hansı məhsullara daha çox maraq var, onları ölçə biləcəyimizi deyir. Hələ ki bu qədər bəsdir. Yəni gördüyünüz kimi bütün ağlınıza gələ biləcək mövzular haqqında məlumatları birbaşa ChatGPT-dən əldə edə bilərsiniz. Və sonluğu birbaşa ChatGPT ilə bitirmək istəyirəm. Dedim ki, mənə kiçik bir mətn yaza bilərsənmi? Sənin haqqında YouTube-a video çəkirəm və YouTube videomun sonluğu üçün mənə kiçik bir mətn ver. Və ingilis dilində bir mətn verdi və deyəcəm ki, bunu Azərbaycan dilinə çevirsin. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Siz görə bilərsiniz ki, ChatGPT çox güclü bir dil modelidir və bir çox suallara inanılmaz doğruluq və sürət ilə cavab verə bilir. Xüsusi bir mövzu haqqında məlumat axtarmaq istəyirsinizsə və ya sadəcə bir AI ilə danışmaq istəyirsinizsə, ChatGPT mükəmməl bir alətdir və mütləq yoxlamaq lazımdır. Əgər suallarınız və şərhləriniz varsa, lütfən aşağıdakı şərh bölməsində onları qeyd edin və unutmamaq üçün bəyən düyməsinə basın və daha çox bu kimi videolardan istifadə etmək üçün kanalımıza abunə olun. Yenidən təşəkkür edirik və növbəti videoda görüşənədək. Hələlik.